Soraxon folbinning davrig'i butun alanga yig'ilibdi. Aytishlaricha u xudo bilan to'g'ri gaplashar ekan. Ha, to'g'ri, men ham uni dovrug'ini eshitib keldim. Qachon navbatimiz keladi? Uni unga o'zi yana bir narsani berar Ha, to'g'ri. Ertaroq kelsang bo'lmasmidi, qizim? Sal qolsa bolangdan ayrilib qolarding-a? Voy Soraxon opa, men sizni endi eshitibman. Bilganimda oldinroq kelar ekanman-a. Onangni sariq deb uribdi qizim. Voy dod, endi nima qilaman? Endi bunday qilamiz qizim. Sariq echkini so'yib, terisiga bolangni o'raysan. Xo'p bo'ladi, Sarxon opa, xo'p bo'ladi. Suv, suv, suv, suv. Suv, suv, suv, suv, suv. Mana uning javob qizim. endi qizi nazmni berishni unutib qo'ygan mana oling ay ay oyijon kim bu zodlama zodlama men azroilman azroil ha zodlama hoshimjonni taniysanmi Taniman azroil bobo taniman. unda nega unga velosipedingni bermading endi beraman azroil bobo beraman akalangiz uni tutib olib rosa urdingiz a ha Nega odamlarni aldayapsiz? Oyim aytadi, omin deysan, childirmalar chalasan deydi. Demak, hammasi yolg'on. Bu sening ishingmi? Ha, meni ishim Azroil bobo, bular hammasi yolg'on. Hozir odamlarga chiqib rostini aytasan. Ha, aytaman Azroil bobo, aytaman. Ishonmanglar bizga, ishonmanglar. Omin deyotgan men Yeah.